बता दो दर्शक काय बातें कर रहा चिरा काय बता रहा बेटा ते चाट काय वाटा करत शिर हुंडा सुंडा रो मसे चाट సెల్ ఫోన్ మా చదువు షేర్ చాటే మా ఫోటో అదే మెనకన్ కోకస్ झाडे बेसन जारी केलं डीजे तिरू बोलते मुझे तार कंपा मुझना की ಕಾಂದೋ ಕಾಂದೋ मुझे जो कौन सारे तांडो पालन फरेस बिया ಏರಿ ಯಾಡ್ರಿ ಮನ್ನ ಕನ್ನ ಜಗ ನೀವು is that dog? hey baby, cookies kone, bandit kiss. Para con el కొంచెं साईं वाते करो चिरो तू अरे बैंडो तेरा वाल मार रहा चिरा